Hi guys! Today is a very special day and isa po ito sa mga moment na inaantay ko since naging part ako ng MLM industry mula noong 2010. And yung, yung pangarap na yon since 2010, at least mangyayari siya today. So ano ba yung mangyayari today? isa po ako sa mga success story sharer ng MOA Arena ng event namin ngayon. And I'm very excited kasi papunta na kami ng MOA Arena with Wi-Fi Boss. Ayan. Opa. Gangnam Style. <laughs> and kay Mitch. Ayan. So, excited na ako. Alam mo yung excited na marami nagtatanong sa akin na, ah, kinakabahan ka ba? Honestly, hindi ako kinakabahan eh excited ako. Sabi ko, parang feeling ko, bakit naman ako kakabahan? Eh, ito yung ginusto ko. Ito yung pinangarap ko. And at the same time, ito yung inantay kong moment. So, di ko alam, mamaya baka pagsampa ng stage, makikita nyo na lang sa vlog na to kung kakabahan tayo. But for me, again, hindi ako kinakabahan, excited ako, and for me, siguro mamaya, I'm gonna feel euphoria on stage. Yes. natin. Yeah, Ano grupo niya? Ano grupo niya? AGI. E wow, AGI. E Let's go. So, punta na kami ni Wi-Fi Boss. Okay. Malapit na. Concert ni. Concert. Concert tayo. Concert po na Yes. Oh, grabe daw yun. Yung nakikita mo, Arena. Oo. Parang kailan lang. Mawari ng mga guys We will rock. Mawari. Madaming tao. Mawari na. Hinahanap natin kung saan tayo pupwesto. Dito na. Dito. Bowari na. Check natin yung ano, check natin yung slides. Kanino? Ayun. Ay, kuya. Sige mo. Yan, check tayo ng slide. Wow! Ay, no. Oo naman. Hindi At? <laughs> Oo naman, oh. Okay lang ba isama kayo sa vlog? Yan, oh. An anong grupo nyo? Anong grupo nyo? Oh, TTP. Oh. Yan, founder, the founder. Yes. Ano yung pwesto? Long Chicken na lang. Ah, sige, ayan. Tsaka, konti na po. Guys, ayan na, ayan na po ang Bow Arena. Grabe. This is a dream come true para sa akin. Alam mo yung napakamagal ko pinantay. And tonight, yung goal na yon, yung pangarap na yon, magiging reality na. Thank you. Please welcome on the stage the game changer, Sandro Thank you. This is your moment. Own it and enjoy. Yun po yung naririnig ko sa inner voice ko habang piniplay yung video kanina. Di ba? Ibig sabihin, talagang susulitin ko po yung pagtayo ko sa stage na to at sisiguraduhin ko po na sa bawat dreamers na nandito dito ngayon, after ng event na to, mangangarap ka ng sagad na sagad! Okay? Pero syempre, before I start my story, uh, gusto ko po munang magpasalamat sa maraming maraming tao. Okay? So una, thank you very much kay Lord na syempre lahat pinagdasal natin kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. And this is an answered prayer for me. Next is, sa buong EC and OVI family, thank you, thank you very much. Sa ating DOD, kay Dr. Ed, kay Dr. Connie, kay Sir John, and of course kay Sir FM, thank you very much! Siyempre, sabay ko din, sa ating mga VT, Sir Arnel, Sir Jergen, thank you very much. Sa lahat ng training team, marketing, marketing team, maraming salamat. To my AIM1 family, Apply Mike, Apply Carlo, Apply Mike, thank you very much. Apply Louie, thank you very much. And of course, to our Project High community! Grabe, napakasalit! Project High community, syempre sa aking mga kapatid na council, thank you, thank you very much. At syempre, itong taong to, hindi pwedeng hindi ko to pasalamatan. Bakit? Ito po yung idol ko. Ito yung mentor ko. At ito po yung may pinakamalaking ambag kung bakit ako nandito sa stage na to. So okay lang pag pinapag recognize natin itong taong to, papalakpakan natin ang todo. Okay lang ba? Okay, palakpakan natin my mentor, classmate, the greatest! Siyempre, ito, sasamantayin, papasalamatan ko siyempre, ang aming personal team, ang buong MCI community! Yes! This is it, guys! And, sa mga nakasama ko na sobrang tagal na, kay Tok, kay Wi-Fi Boss, asan ka man ngayon? Thank you very much sa iyo kasi decade na tayo magkasama, kasama, magkasama pa rin tayo tuloy-tuloy. Kay Bonins, di ba? Nils Timor, thank you very much. And syempre, to my one and only, hindi na pulling, tayo ka naman, may palakpak, palakpakan nyo naman. Yeah. Yan. Thank you for the love, thank you for the support, thank you for everything. And syempre, itong next na papasalamatan ko, uh, first time ko po itong imbitahin sa event ng Easy. Walang iba po kundi ang aking mama. Siyang <laughs> palakpakan naman natin si Mama. Matayo, Mama! And tita ko, si Tita Beth, tayo ka naman tita. Yan. <laughs> okay? So, siguro marami nagtatanong or maraming first timer nandito ngayon, ano ba ang meron sa event na to? Ano ba ang meron sa company na to? At higit sa lahat, ano ba ang magiging resulta ko in case na gagawin ko talaga to? Tama ba? Kaya sa lahat ng dreamer, guys, let me tell you my story. May clicker. Yan. Siyempre, pakilala muna ako. Ako po si Sandro, isang Bicolano, isang dreamer na katulad mo, isang college graduate. Anong college graduate? Isa mong college graduate from Bicol University, College of Business, Economics, and Management. Course ko po doon, Economics. Bakit ko kinumpleto? Kasi nung panahon ko po, yung university na yon, yung campus na yon ang may pinakamaraming chicks. Amen? <laughs> okay? And nung mga panahon na yon, yan po yung moment na palagi ako naiimbitahan sa ganitong klaseng negosyo. First year, second year, third year college, lagi po akong naiimbitahan. Pero hindi talaga ako sumasali. Bakit? Ayaw ko eh. <laughs> Ayaw ko. At sabi nila, pangit, sabi nila hindi maganda. Pero nung graduating na ako, sinubukan ko po. In other words, binigyan ko ng chance yung sarili ko na makita yung opportunity na paulit-ulit inaalok sa akin. And doon na nga nangyari, katulad mo na nakaupo dyan ngayon, katulad mo na nakikinig ngayon, guys, nagduda rin ako dati. Natakot din ako dati. At lalong-lalo na, tinanong ko din yung sarili ko kung kaya ko rin ba to. Ikaw, kaya mo ba? Pumalakpak lahat ng na Ang background ko dati, naranasan ko. Naranasan ko, dalawang taon wala kaming kuryente. <laughs> Tama? Naranasan ko, dalawang taon kami dati walang kuryente, pero lahat ng yon alaala na lang. Lahat ng yon kwento na lang. At lahat ng yon, yun ang nagpatapang sa akin, bakit kailangan kong gawin ang negosyo to. Diba? Ang next na papakita ko sa inyo is all about result. Yan, kotse. Nangarap din ba magkaroon ng kotse yung mga nandito ngayon? Nangarap ka rin bang magkaroon ng mga sasakyan? Of course, lahat tayo. Alam mo, sa totoo lang, every time na nakakarinig ako dati ng story na nagkaroon ng kotse, sabi ko, totoo ba yan? Pwede ba talagang mangyari yan? Alam mo, sa totoo lang, yung tanong na yon na sagot nung ako sumali na. Yung tanong na yon lahat, nasa ikot, na nangyari nung ako naging member na. Kaya ito nandito, itong Green Car Mazda 3, yan po yung nabili ko after 8 months doing the business. Okay ba yun? 8 months doing the business? Yes! And only 21 years old nung mga panahon na yon. Kaya nga sabi ko, kung nagawa, pwedeng ulitin. Pwedeng magawa ulit, pwede sa panibagong resulta. Kaya nagkaroon po ako ng second car, yung Toyota Fortuner. Siya si Ubeshi. Ayan. Eto nung pinakamaganda doon? Akala ko dati, pag nagkakotse, pwede na. Akala ko, pag nakadalawang sasakyan ka, pwede na. Pero since nasa empowered consumerism tayo, tuloy-tuloy po tayong nangangarap. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ka ba doon? Tuloy-tuloy tayong nangarap kaya itinigay ang ating third card na muscle car which is Tad's Challenger. Guwapo ba? Maganda ba? Pangarap ba? Yes! Pinangarap ko talaga siya. Dahil nung nakita ko yan sa Fast and the Furious, kung may idea kayo Fast and the Furious, nung nakita ko yan, sabi ko kaya ko makabili niyan. Networker ako at nasa empowered consumerism ako. Diba? Next is, ayan. So, pagmasdan niyo mabuti tong picture na to. Sino ba dati ang taong yan? Isang estudyante, isang probinsyano, at higit sa lahat, isang dreamer. Ano yung point ko? Kung dreamer ka, huwag mong hahayaan na yung pangarap mo mananatiling pangarap. Kung dreamer ka, Huwag mong hayaan na yung pangarap mo aagawin sa iyo ng ibang tao. Bakit? Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong to, utang na loob, sarapan mo na! Diba? Isang beses ka lang mabubuhay. Bakit ka kababayan na maiingit ka lang? Bakit ka kababayan na mangangarap ka lang kung pwede ka rin magkaroon? Diba? Pansinin niya ako, ito pa, bakit ako baliw na baliw sa sports car na yan? Sino ba ang mga nagkakaroon ng mga ganyan na sasakyan? Mga celebrity. Diba? Si Coco Martin. Kilala niyo? Aljura Trenica. Kilala niyo? Jay Cuenca. Kilala niyo? Si Sandro Carlos. Kilala niyo ba? Siyempre ako yun. <laughs> ano yung point? Pwede pala. Yung mga binibili pa natin, yung mga hinahangaan natin, pwede rin pala na mangyari din sa atin yan. Kaya sa lahat ng tumutodo dito, ituloy mo lang ng ituloy. One day, ikaw naman ang mamimili ng gusto mong sasakyan. Travel. Guys, actually, itong travel na to, napakasimple lang ikukwento ko sa inyo. Isa po ang probinsyano, taga Pulangi. Okay? Taga Pulangi, anong maganda doon? Sa travel, ang travel na yan, sa totoo lang, ang pupunta doon ng Maynila, pangarap na sa akin. Ang pagpunta ng syudad, pangarap na sa akin, pero dahil sa easy, naging normal po mag-travel pag nasa ganitong klaseng negosyo ka. At syempre, kung may local travel, meron din naman tayong international travel. So paano yan? Taiwan, Malaysia, Jeju Island, Thailand, Hong Kong, Maldives, South Korea. Guys, mahilig din ba kayo mag-travel? Gusto nyo rin ba mag-travel? Guys, pag nasa easy kayo, yung pagka-travel, nagiging normal na lifestyle na natin. Okay? Yan, award. Guys, itong nakikita nyo ngayon, bakit ko siya i-share sa inyo? Sa mga estudyante yung nakikinig dito sa akin ngayon, ako po yung tipo ng estudyante dati na hindi man lang nakakuha ng award sa school. Ako yung tipo ng estudyante na wala man ng medal nung nag-aaral. Pero sabi ko, okay lang. Bakit? Hindi man ako naging achiever sa school namin dati at sa tunay na buhay pwede rin tayong maging achiever. Amen? And, seven figures income. Sino dito gusto mong kumita ng seven figures? Dami! Di diba? Alam mo, every time na nakakakita ako dati ng cheque, akala ko joke lang. Nagtututa ako. Na pwede ba talaga yan? Kaya ba talaga yan? Bakit nasanay po sa probinsya namin? na pag kumita ka ng 15,000 per month, pwede na. Pag kumita ka ng 20,000, pwede na. Pag kumita ka ng 50,000, pwede na. Pero pag nasa empowered consumerism ka, yung 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, half million, hanggang 1 million, ibibigay pala siya. Di ba? And next is, training seminars. Ano to? Guys, isa to sa mga activity na talagang ginagawa pag nandito ka na sa industriyang to. Bakit for me? Pwede ka maging fans club, pwede ka maging player, at pwede ka rin maging star player ng industry. Sa mga members na nandito ngayon, make a choice! Ano ba talaga yung gusto mong patunayan sa buhay mo? Make a choice! Ano ba talaga yung buhay na pinapangarap mo sa ganitong klaseng negosyo? Ang goal natin, guys, hindi lang basta-basta manood. Ang goal natin, hindi lang basta-basta maging member. Ang goal namin, baguhin natin ang buhay natin at baguhin natin ang buhay ng maraming taong naniniwala sa atin. Yan. No Association, ano po? Guys, dahil sa mga taong to, kaya po nagbago yung buhay ko. Dahil sa mga taong to, kaya po ako nangarap ng matindi. Bakit? Sa mga nagsisimula dito na iniwan ng kaibigan, sa mga nagsisimula dito na kinalimutan ng kamag-anak. Sa mga nagsisimula dito na iniwan ng jowa. Guys, okay lang yan. Bakit mawala man sila sa inyo? Nandito naman ang Easy at OVI family para sa iyo. And of course, dito rin po ibinigay yung ibang-ibang klaseng pangarap na akala ko imposible. Parang sample, ako po yung taong mahilig sa music. Mahilig ako sa banda. 90s, mahilig ako. Kaya nung kami po ay lumaki yung community namin, hiner po namin yung Shakol para mag-perform sa grupo lang din namin. Diba? ba? Ito maganda, yung mga bagay na akala mo lahat imposible pwede. At itong picture, tingnan nyo mabuti. ba yung nanay ko, ta- uh, nanay ko, tatay ko, tapos tita ko. Sabi ko sa kanila, Ma, tita, ang pinaka-goal nyo sa buhay, maging healthy kayo. Maging healthy kayo, bakit? Iikutin natin, magbabakasyon tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit? Hindi po ako nangarap para sa sarili ko lang. Mangarap tayo para sa mga taong mahal natin sa buhay. Okay? Last night, yan mga ka-achiever ng community natin, shout out kay Dog, kay Jean, kay Zen, kay Harold, maraming salamat guys. And on this side, ano to? Nandito na po ako sa point ng buhay ko na ang ambisyon ko na magkaroon ng bahay. Nandito na po ako sa point ng buhay ko na ang hinahataw ko ngayon pang first house and lot na din. Bakit? Pwede bang mangyari sa atin house and lot? Pwede! Marami nang nagpatunay. Si Apay Carlos, si Apay Louie, si Apay May. Ang dami nang nagpatunay. Ibig sabihin, pag may nauna, lagi pong may susunod at tayo na yon! Ayan, ito po yung last slide na share ko po sa inyo. Masahin ko lang. Fall in love with the process of becoming the very best version of you. Anong ibig sabihin nun? Guys, pag nagsimula ka ng mangarap, kailangan ready ka. Pag nagsimula ka mangarap, dapat nakahanda ka, dapat talagang itototo mo. Bakit? Sa pagtupad ng pangarap, mapapagod ka, mapupuyat ka, Luluha ka pero tatandaan mo, lahat ng yan magiging payat pagdating ng time na kwento mo naman ang ikukwento sa stage na to! Paano ko nasabi? Yan, yun ang nararamdaman ko ngayon. Bakit? Katulad mo, dati lang din ako nakaupo dyan. Katulad mo, dati lang din ako nakikinig dyan. Katulad mo, dati lang din ako na-inspire dyan. At every time na may nagkukwento dito, Every time may nagsishare sa stage na to, guys, ninanamnam ko yung kwento. Ninanamnam ko na parang ako yung nagkukwento. Kaya kung ikaw nakikinig ngayon at nangangarap kang yumaman, tumayo ka at palagpakan mo yung sarili mo! Ayan, thank you very much. He's the game changer, Sandro Carlos! Alright! Ayan. Tapos na yung boses natin. Pero <clears throat> very happy kasi sobrang sulit. Sobrang sulit ang event na <laughs> Pwede na ba to? Oo <laughs> naman. Oo na lang Search na lang ako para kakaiba. Kaya <laughs> ako susunod. selected leaders and members ng Power Christian So, sa lahat ng nakapanood ng vlog na to, maraming maraming salamat sa inyo and hope nag-enjoy kayo sa araw. Okay.